Le pitch, c'est ça. C'est vraiment arriver à convaincre quelqu'un de vous accompagner pour aller à la prochaine étape dans votre parcours de création d'entreprise ou de start-up. Merci.